gag do alquímico Paulo Coelho. И опуская руки, выдыхая перед целью На истощенном палеве, сдавая позиции Выбрать счастье, скидывая амуницию Леча чужие души, питая собственной верой Калечи чьи-то уши, пугая порванной вены Всему виной бумага и люди манекены Пустые сосуды вершат самосуды намеренно Изматывая силы мощных, меняя на деньги А у меня гитара, бонги, валики, нервы Парни, которые концерты Полупустая пачка Лаки Страйка И ЖД билеты Еще друзья есть, с которыми видели много Перепроверился каждый, судьба раскинула строго Смелым бывает, бухаем у него на могилке А Пашка с лагеря частенько звонит по мобилке Таможня пройдена и куплены билеты Намечены цели, расставлены приоритеты Я начинаю экскурсию в свой внутренний мир Свету свет, мраку тир это как в алхимике Паулу Куэлью Не опуская руки, выдыхая перед целью На истощенном палеве, сдавая позицию Выбрать счастье, скидывая амуницию Это как в алхимике Паулу Куэлью Не опуская руки, выдыхая перед целью На истощенном палеве, сдавая позиции Выбрать счастье, скидывая амуницию экскурсия Метро прожигает глазами Щупают совесть вилками Тыкают в душу ножами Ты начинаешь париться, что зря пошел в доктора Пока лечил больных, больные заразили тебя Иммунитет ослаб, ближайший паб 0,5 от баб, своей же совести раб От темного попутчика звучит вопрос подвох. Ну как ты, Серега? Очень плохо Есть вариант остановить экскурсию Сделать ремонт, это не тот вариант Нужно нужно идти вперед Тогда идя вперед, упуская детали Мысли корыстней, пряча мотив за словами И тут прозрел я, очень я себе удивился Как, раздувая свет, я оказался в темнице Зажмурив оба глаза, о чистоте помолился Попутчик вскрылся, я прослезился Слава! Это как в алхимике Паулу Куэлью Не опуская руки, выдыхая перед целью На истощенном палеве, сдавая позицию Выбрать счастье, скидывая амуницию Это как в алхимике Паулу Куэлью Не опуская руки, выдыхая перед целью На истощенном палеве, сдавая позиции Выбрать счастье, скидывая амуницию